Вадим. Вот это. Начинаем третье отделение для самых стойких. Сейчас мы вот по нашей схеме будем меняться почаще, чтобы это разнообразить. Здесь даже остановиться не нужно, заказывать все поставлено, как обычно. День Святого Валентина, утро Росмитардина. На перроне задубевший самолет, он не хочет запускаться. Есть возможность задолбаться, и уже схватил, дрожать второй пилот не хочет запускаться, Есть возможность задолбаться, и уже схватил дрожать второй пилот. День святого Валентина, вся промерзшая кабина, Минус тридцать, за бортом и на борту. И девчонки-проводницы отморозили ресницы И забыли про любовь и красоту девчонки-проводницы Отморозили ресницы И забыли про любовь и красоту Вот ведь вышла незадача Чей-то происк не иначе Что за гад придумал эту маяду В Нижнем Новгороде, в Горьком Где какие-то там зорьки Замерзает на перроне лайнер тун Нижнем Новгороде в Горьком, Где какие-то там зорки замерзает на перроне Лагерту На зуб-зуб не попадает, организм вовсю страдает, И по коже назревает аэровид. И как-то даже неспортивно В день Святого Валентина Подхватить чего-нибудь не от любви. Но согласитесь, неспортивно В день Святого Валентина подхватить чего-нибудь не отлюбит. От такого охлаждения штурман тоже впал в смятение И в глазах недоумение, мол, как понять Что в день святого Валентина Замерзаем коллективно Вместо того, чтоб с кем-нибудь не замерзать В день святого Валентина Замерзаем коллективно Вместо того, чтоб алкоголь употреблять День Святого Валентина надо женщине мужчину. И мужчине тоже женщина нужна. А я, наверное, не мужчина, ведь в день Святого Валентина Нужно мне взлететь и больше не рожна. А я сегодня не мужчина, ведь в день Святого Валентина Я взлететь хочу и больше никого. Наконец, с восьмой попытки, разогревшись от избытка непристойных выражений, захотел наш кормилец запуститься и со Стригина проститься, и в Москву на Домодедово взлетел. Наш кормилец запустился, с горьким городом простился, и в Москву на Домодедово взлетел. Когда я домой приеду, в понедельник или в среду, то жена меня обнимет и тогда Спросит, где ты был, скотина, день святого Валентина И, наверное, не поверит, как всегда Кавказ и Колпашева, Авские берега, болото и тайга кругом. Как кони-комары, ну точно не Атлантика, Зимой сугробов рост, под сорок пять мороз потом. сможешь позабыть Суровую романтику Окажется, а, не так давно Мы только начинали жить Гордились тем, что нам дано Простор небесный бороздить И лучше синей формы той собственным домом. Опять манили небо нас, Кипело и цвело, а впереди вся жизнь была. Хотелось и моглось с девчонками и песнями. Казалось, не спеша, вода в реке обитекла. А казалось в двадцать пять, как далеко до пенсии. И были запахи растрений, и ярче были краски там, а выше дальше и быстрее. Летать лишь предстояло нам считал беспечный Но кто же знает, что это жизнь? Какая быстротечная! сибирскую романтику. Ну и под минусовочку 80 золотой издал. Нету? не работает. Ну, а туда без с тобой бывали. Подрастают у ну, меня сыновья. Чем-то жизнью заниматься. И хочу им посоветовать я. Не ходите, пацаны, в авиацию. Нынче летчик, увы, не в цене. А работа не из легких и строгая, И поэтому не хочется мне, Чтобы вы пошли отцовской дорогою, А небо только раз окунется. скучно тебе мощь многотонная, Но приходится за это платить. Липким потом и ночами бессонными Я ребра часовых поясу. Биоритмы сбиты напрочь давным-давно И в кабине по пятнадцать часов И здоровье на болячки разменяно, но небо только раз окунись в небо И попал на всю жизнь небо Не любя, не скорбя Не отпустит тебя Есть красивое, но кроме того Перегрузки, стрессы и радиация Не ударьтесь за крыло головой не ходите, пацаны, в авиацию. На земле профессии не сосчитать. Подбирай себе бытие беззаботное, Я бы сам, когда все снова начать, То, наверное, пошел снова влюбленное небо. Только раз окунись в небо И попал на всю жизнь ни любя, ни скорбя, не отпустит тебя небо, только разомнись в небо и попал на всю жизнь небо, Не любя, ни скорбя, не отпустит тебя. Спасибо. Залетчик! Залетчик, треугольник! Ну, у нас такая произвольная программа наконец наступила. Залетчик! Треугольник! Залетчик! Треугольник! Мы землю оттолкнем. Небо снова обнимет нас своими а облаками. Мы видим, что оно сегодня с нами. Спешим навстречу, будто дали слово, Пусть ветер нам тучи обещает. Оставим снизу все дожди и лужи, Изнанка туч всегда светла снаружи, Нас небо солнцем, как родных встречает жалко, что ошибок не прощает. Влюбленность в небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь сросся каждой сушкой или мигом, и кровь у нас, наверное, с керосином. Нам без небес, как без воды и хлеба. не сломались нас не бросали, ведь было время. Крылья нам вязали, но вновь наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Чуть выше в небесах, версий рощок, там мирный говорит сквозь дни и ночи. Несет людей в Анталию и Сочи как в школе. Тренируем почерк, выводим в небе тексты сочинений. Фигуры пишем, а точнее пашем. И где-то снизу смотрят дети наши, Наверное, им пока не до волнений. Мы все вернемся вместе, нет сомнений. Счастье небо, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом. Ведь взрослый каждой с сушкой или милям, и кровь нас, наверное, с керосином нам без небес, как без воды и хлеба. они сломались, как нас не бросали, ведь было время, крылья нам вязали, наш ромбик носится по небу. Наш ромбик снова носится по небу. Мы на петле, вычерчивая строем, Местами землю снова поменяем. Но мир там не изменится, мы знаем. Мы видим, как дворцы и замки строят. Нам не придется жить в таких хоромах Но честь свою мы в грязи не уронили Пусть те, кто снизу свой кусок схватили Зато у нас есть небо Мы здесь дома Будет в нашей жизни по-другому неба, ты земля, прости нам. Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом, Ведь сросся каждый сушкой или мигом, И кровь нас наверное с керосином, Нам без небес, как без воды и хлеба. Мы не сломались, как нас не бросали, Ведь было время, крылья нам написали нам на наш равник. Носится по небу Наш ромбик снова носится Шабанов, который там очень им помогает. Сами спасибо. Все-таки, ну, я думаю, не надо какие-то гражданские песни Вот 05. 05. 05. 05. Можно 07. Страшные, Осень, ближе, лица, ключ. Там света, лица, ключ. солнце сквозь ветра, Одиноко хмуро скучно. От души рядом ключик, и с собой мир заключен. Ненадолго до утра мой мирок размером с кухню, Газ под кофе не потухнет. Где-то в руки черный бухнет, Видно тоже темных. Строго тикая будильник, сам себе а собутыльник оживет малину светильник и раздастся перезвонок. Ночь такое время года, что не глядя на погоду, гости в дом ко мне приходят. Прозрачную не воду, а в душе моей по сходу то ли кома, то ли кода ночь, такое время года ночь. сигареты, хлеб, холодные котлеты и сердца у нас согрели. То ли дружба, то ли но душа моя раздета. И летает мир где-то, рвется в сторону рассвета, только там туман я, наверное, спел сто песен, раз уж мы сегодня вместе, вряд ли нам грустить уместно слышит то, что он хотел услышать, но стучат соседи. Свыше в батарею, чтобы тише Ночь пройдет, рассвет все спишет Ночь такое время года Что не глядя на погоду Гости в дом ко мне приходят Прозрачную не воду А в душе моей восходу Далеко моя года ночь, такое время года ночь. Позвонил давно будильник, опустил на холодильник, горе будто бы напильник. По небу скоро теперь солнце. Видно, встать забыла и сжимая боль затылок Строя осушенных бутылок и уже закрыла осень Вечер, ветер, тучи В доме свет опять отключен И луны озябший лучик Робко светит сквозь ведра одиноко Хмуро, скучно, в души упрямо ключик И с собой мир заключен Ненадолго думаю утра Ночь такое время года, что не глядя на погоду Гости дом ко мне приходят, пьют прозрачную негоду а В душе моей к восходу то ли хома, то ли хода Ночь такое время года, ночь такое время года Ночь такое время года, что не глядя гости дом ко мне приходят, пьют прозрачную небо. часом ночь. Все же улыбнулась. Пусть на свете все несовершенно полон Иисус. Нам приходит как-то переменно хочется летать. Вроде неба рядом раскрывается Над землей ночь Как и надзиратель день закончил круг Я уснул, вокруг по-моему мечтать Мне приснилось вдруг, что я У меня веселый ветер, А с земли во след смеялись дети. Так вот ты живешь, где по земле во сне летает, Где-то банк сорежешь, А потом мы удачу пробиваем мы чудесно ждем. Не волнует и нас среди блаженства То, что мир далек от совершенства. Ньютона не пускает бунт на корабле. Черный флаг на мачте поднимает небеса в мгле. Так легко друг друга убиваем, а летаем. Вышла снятая. Я летал во сне, над землей, где я только не был. Было синим и бездонным небо крепко обнимал И носил меня веселый ветер А с земли вслед смеялись дети Крылья за спиной Только лишь у ангелов бывает Я ведь не святой Мне не крылья, руки обрывают Мне бы улететь солнце светит, только где же есть на светом а на этом свете? стоянке Нас автобус поджидает Мы проходим между крышами Все в порядке, без эксцессов И на лицах побелевших Вновь улыбки запестрят очень рады пассажиры, что остались нынче живы, И нас за то, что не убили, от души благодарят. Ну, наш рейс окончен, командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи, а на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж, наш рейс окончен командир экипаж желает вам всего хорошего. До встречи. А на перроне нас встречает летний вечер. Не создавайте у дверей ажиотаж. Не создавайте у дверей ажиотаж. одной из моих любимых песен, один из моих любимых персонажей. Зовут его Паша Техник. Он работает, работал на недавнем юге в аэропорту Пулково э, техником. В общем, очень интересный человек, но я про него... А можно ну, Да, Паша, встань, пожалуйста. Вот это как раз тот человек, для которого практически ничего невозможного нет песню написал в прошлом году к его 50-летнему юбилею. А вот, но я там значит, э, поместил нас с ним в одну кабину, хотя э, мы вместе никогда не летали. Значит, я, или, <clears throat> как сказать, от лица командира, с которым он летал, или я, значит, с техником а, Паша воплощения, говорю, в этой песне я еще э, убил второго зайца, то есть это песня благодарность ему техническому составу, который обеспечит нашу безопасность, благодаря которому мы чувствуем себя в воздухе спокойно. На 28 правую нам разрешен заход вновь встречает Пулково, родной аэропорт. А Павел Романович, техник наш, в кабине задремал, Дневную смену отпахал и с нами ночью летал. Зовут все грустным осликом, шутя наш самолет, И он порой капризные сюрпризы выдает. Но Паша техник за простяк найдет причина в чем, и быстро сможет сделать так, чтоб стало все путем Паша Паша, клубится дым Экипажу спокойно с ним Паша рядом и в добрый час, и в порядке Всегда матчасть Влюбленным в авиацию, как девушку пацан на Яке 18 летать умеет сам И все, за что б не взялся он, исполнит по уму В гостиницах и в Пулково, на Кубе и в Крыму Паша, Паша, клубится дым Всем, кто рядом, спокойно с ним Паша рядом, и в добрый час, и все в порядке Всегда у нас отправлен на стоянку, мы сдадим наш самолет И повезет домой его уразик патриот Там ждут жена любимая и дымка верный кот На двадцать восемь правую нам разрешен заход Годы птицы летят, летят Недавно было тридцать, а вот уж пятьдесят Годы мчатся, но это ничего, ведь если разобраться, то пятьдесят всего, а Паша, Паша, клубится дым экипажем, спокойно с ним. Паша рядом, и в добрый час, и в порядке, всегда матчаст. пам парам пам парам парам парам парам парам парам парам парам парам парам парам парам парам парам menos um. почти не может жить без неба Большой такой зеленый самолет Большой такой зеленый самолет В Бангкоке, в Хургаде и в Барселоне Он мощный позитив с собой несет И люди улыбаются, увидев на перроне Большой такой зеленый самолет улыбаются, увидев на перроне Большой такой зеленый самолет. Вода, вода, вода. сразу поедешь Вас повезет хоть в Варну, хоть во Францию на сену, Большой такой зеленый самолет. Хоть в Ереван, хоть в Мюнхен, хоть в Венецию, хоть в Веру, куда хотите. Вас отвезет зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Но не проложит штурманам другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы ждем Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас семьи ждут Да мы же сами как семья, мы экипаж морем облака От семьсот и мы пока Крепкий чай в который раз попьем Все мы здесь как за рулем Что покрепче все потом На земле посудки мы нальем Командир на руку спор Наплевал на коридор До ворот Ворвался довольно железо просвешил, Вот родителей отошли, А быстрее надо мой домой. Сегодня легче нам лететь, Сегодня можно нам ходить. Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, Походный минимум предел, Но не проложит штурма нам другой маршрут. Наш главный курс студент и если не терпим, мы ждем Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас все ждут Да мы же сами, как семья, мы экипаж Да-да-да-да-да-да-да-да даже и панами не пошлет. Нам уже не привыкать в обязаловку играть. нам бы прикоп, знал бы маршрут. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам лететь чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер нас засвистел, погодный минимум предел предложит штурманам другой маршрут. Наш главный курс туда теком, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы мираж. Пусть дожди опять идут, но до земли нас все не ждут. Хоть мы и сами как семья, мы экипаж, да мы же сами как семья. экипаж. Ну, мы тут уже потихонечку к четвертому развороту приближаемся. Очень просили песню спеть такую, она сегодня первый раз прозвучала. Я Красивая форма, она правда, мне кажется, да? Только пару сводят турбин на землю лишь Но мой самолет — это мой верный друг, я летчик Не хочется в небе бездонным летать я готов я пол жизни отдать Я летчик И черта мне будет душу не выдавать Мне кажется, от рождения летал Я летчик я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денючек. Подклонно по месте ровный петлю, строчил души там вираж, бочка гордо. Я летчик. Пускай перегрузка предатость терплю, но небо родное предать я вовек не посмею нею я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на ней. Темнеет в глазах на крутом вираже и дает на сердце несколько же. Я дурачок. Комбез весь в поту можно просто сжать. Кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной она поднимается в небо со мной. Я летчик, и чтобы земля вновь не стала гореть, и снова и снова я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить, даже хмурый денечек. Под городом мистера Волгин, скручу души, там вираж, очень гордо. И Землю я тоже, конечно, люблю Но только когда не по ней, а по ней Я летчик По нити сада иду я домой А хочется жить где-то здесь, над землей Я летчик Квартиры своей у меня просто нет Общага мой дом, общий душ Я летчик и снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть, и поднялся на лед. Я летчик, земли меня часто хотят вылезать, но летчик обязан, он должен летать. Я летчик. Я на это небо безумно люблю, и мне без него не прожить, даже хмурый денечек спокойного месте Помню ты чувствую чет души Там вираж, бочка, горка Я летчик Пускай перегрузка предает Терплю, но небо родное предать Я побег, не посмею И землю я тоже, конечно, люблю Но только когда не по ней, не Но только когда не по ней, не Но только когда не по ней, не не понял, то он попал Я сейчас то понял. Ну да, он попал туда. Колька, вы лайкинская. жмет Потом поверхностью лететь Слушай звезд от счастья петь Главное хотеть верить Веришь, если верить, сбудется мечта Веришь, лучшая команда от винта Сумеешь, два умножишь, выйдет пять Веришь, ввысь несложно улетать Главное мечта любовь твою ведь знаю, это не поможет бить, главное любить. Звездной вышине, время не во сне, обмануть законы физики сумеет. Формулы поправ, сети разорвал эстраде улететь. Wesley né? свете Да просто потому, что мы живем Да просто, да просто потому, что солнце светит Давайте будем счастливы всегда В любой момент и в каждое мгновение И радость разольется, как вода. И небо нам подарит вдохновение. Давайте будем счастливы всегда. Давайте будем счастливы всегда. Большое вам спасибо, что пришли. Спасибо, друзья. Спасибо тем, кто смотрел. Сейчас смотрит нас в интернете. Все, кому мы обещали передать, привет мы передаем. Обязательно до новых встреч. Мы все увидимся снова. Обязательно. И будем жить. Спасибо. Здорово.